Una de las cosas que me ha pasado en esta cuarentena es que, bueno, siempre trato de ir a, caminar o al parque. Me he reconectado un poco con leer y siento que cuando voy al parque a leer a la misma hora todos los días, siento que me pongo citas con las personas que están frecuentando ese parque ahora. Por ejemplo, si voy todos los días a las 3 de la tarde, puedo encontrar una pareja que practica tai chi. y me gusta verlos practicar. Y también un chico que también se pone a saltar. Es algo que se ha vuelto familiar sin, nosotros tener que saber nuestros nombres o saber más de nosotros, pero es, es algo que se vuelve más familiar y es como una escena que, es diferente a lo que podría ser un día a día normal para mí, que sería ir al trabajo, volver a la casa, ir al trabajo, volver a la casa. Tomo ese corto momento en el día para, para absorber el sol y para como no sentirme tan encerrada